mana bolalar o'sha matiz 222 yuz yigirma faramza tayyor bo'ldi mana qo'yilgan holati o'sha yon tarafidan e, ko'rinishi o'sha mana shu oddiy pult bo'ladi mana shu oddiy soddagina pult keyinchalik sensor qilamiz xudo xohlasa bu o'sha xohlagan ranglarni qo'ysanglar bo'ladi mana qizili xohlagan xohlasanglar buni игровой подсветкасы bor в городах. Hovliga rang chiqadi. varmış. lekin rang ham berizovi ham judayam zo'r chiqqan mashinaga haqiqatdan matizni mana ochgan bolalar mana shu e, spark bilan guli bir xil uchtali pistokli hozir boshqa rangni qo'yamiz так фиолетовыйsa и mana o'sha oqi shu شاید هم میگم فیلم ساسی بار من هم رنگ مزرد نمچه kim kerak bo'ladigan telefon qilinglar hamma ma'lumotlarni telefon orqali beramiz albatta